お腹をへこめせたい方は一緒に25回腰を振りましょうはい皆さんこんにちはタートルです本日の内容なんですけどもたったの25回で お腹をへこませることができるキャットバックというエクササイズの応用編を紹介しようと思います。すべてのエクササイズにおいて基本になります。腹筋をして効かない人とか、お腹が出てしまっている人、そういった方は今回のエクササイズがおすすめです。まずメリットから紹介していきます。最大のメリットなんですけども、腹筋を効かすことが上手になります。体幹が安定するので姿勢が良くなります。お腹のへこませ方が身につくので、 日常的にお腹をへこませることが上手になります。お尻の締め方が分かってきますので、エクササイズをする際にですね、しっかり使う筋肉に効かすことができるようになってきます。で、まあメリットなんですけども、お腹のへこませ方が身につきます。で次に骨盤の動かし方が上手になります。まず骨盤がですね、基本的にはお腹のよ出ている人っていうのは骨盤が前傾していて、 骨盤を後傾させた状態でエクササイズや腹筋をしないとお腹がしっかり締まらないのでそういった方には今回のエクササイズがおすすめです。で姿勢が正しくなる。お腹をへこませて骨盤をまっすぐにすることで姿勢が元の姿勢になれるので今回のエクササイズをすることで正しい姿勢というのが身につきます。デメリットとしては腹筋が弱いとできないかもしれません。で次にお尻を締める力が弱い人は難しいかもしれません。 ではやり方を説明しますはい25回ということなんですけども5種目をやります1種目5回やりますんで一緒に頑張っていきましょうまずやり方としてはですねキャットバックというのは基本的に四つん這いになって腰を反る丸めるっていう繰り返しのことをキャットバックと呼びます今回は立ってやることでしっかりお腹とお尻骨盤の動かし方っていうのが やりやすくなります。はい、まずですね、動かし方のポイントとして、手を腰に当てて、骨盤を後傾、前傾、後傾、前傾っていう繰り返しを5回します。この時に手を使って骨盤をこういう風に分かりやすいようにこう手を動かして骨盤を動かしてください。そして次に しゃがんだ状態で骨盤を同じように手を使って動かしてくださいで次に姿勢を良くするためには歩く時というのは骨盤がこういうふうに骨盤が動いてますからまっすぐの状態でできても歩くとお腹が出てしまうっていう状態があるので体を横に動かして5回 こっちに骨盤を傾けた状態でも動かすことを5回最後にスクワットをして骨盤を立てながら立つ前傾後傾っていう感じのスクワットを5回計25回頑張っていきましょうではいきますまずしっかり胸を張って骨盤を前傾後傾これを繰り返していきます5回1 2 3 4 五。はい今度はしゃがんだ状態で12345はい今度は体を揺らして12345はい反対12345最後はスクワット1 2 3 4 5 OK ですお疲れ様でしたどうですか今立った状態で骨盤がしっかりまっすぐにできてお腹がへっこませれてっていう姿勢ができてないでしょうかどうでしょうか今みたいに骨盤をしっかり前傾後傾っていう風に動かすことで後傾させる力が身につきますおさらいなんですけどもお腹のへこませ方が身につきますお腹をへこます時に今やったみたいにまず骨盤を後傾させることによって 骨盤を後傾させるとお腹がまず引っ込むお尻が締まるこの姿勢がまず基本的ですですので立ってる時、まあ、座ってる時ももちろんですけどもお腹を引っ込めて骨盤をまっすぐにしてお尻を締めればですね本来いい姿勢ができているということになります歩く時も左右足を動かす時に骨盤が左右に動きますけどもその時でも今みたいな動かし方をすることでこのように骨盤を後傾させて 歩けばいいんだなお腹をへこまして歩けばいいんだなというのが分かったと思いますでお尻がねしっかり締めれない場合は骨盤を後傾させる力が弱いのでしっかり日常的にねいつもお尻を締めて生活してみてくださいで今回骨盤が後傾できなかった腹筋弱いよって方はですねしっかりシットアップとかをしながら腹筋を締める力をつければ今回のキャットバック応用編ができると思いますということで今回たったの25回お腹をしっかりへっこますポイント